ada lebih kurang 50 pelajar yang dia latih sendiri dari seluruh dunia secara rasmi. Dalam 50 itu, 10 student Dr. Zakir Naik adalah daripada Malaysia. Maksudnya wow. 20%. Maksudnya yang 40 itu lebih datang daripada berpuluh-puluh lagi negara lain. Okey. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dia nampak potensi pada orang Malaysia, Muslim di Malaysia. Sebab hmm. itu ada orang pernah tanya, kan banyak negara nak terima dia. Kenapa tak nak pergi negara lain? Soalan tu salah. Soalan tu ialah, kalau dah banyak negara terima dia, kenapa dia tetap nak pilih Malaysia?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 Brunei gitu kan kan Brunei itu wah bagus gitu nah langsung saja guys kita play videonya let's go Love. saya kata Zakir Zakirbai before this program okay to be honest I'm not your fan saya bukan peminat kamu okay bukan. tetapi saya kata after seeing and experience with you for the past six week, looking at what you have done for Islam how much you have sacrificed yourself saya cakap dengan dia Zakirbai, now you have one more fans in me. You have one more fans in me. Officially, I'm your fans now. Of your, I'm your fans because of what you have done for Islam. Sebab setahu saya tuan-tuan dan yang saya kenal. Saya tak kenal siapa yang sanggup berkorban sebegitu seperti dia. Betul, Kalau orang kata dia ni gila duit, mata duit dan sebagainya. Tuan-tuan dan tahu tak? Apabila dia menerima anugerah King Faisal, daripada Raja Salman dulu yang datang sekali dengan 250,000 USD bagi kita hampir 1 juta tu. Dia buat apa tau? Dia derma balik kepada Peace TV. Dia tak guna satu sen pun. Allah. Saya wallahi, saya berada di dalam bilik ketika ceramah di Kelantan. Selepas habis ceramah tu, pihak kerajaan nak bagi dia duit, dia tolak. Dia tolak, tolak, tolak, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Last-last, kerajaan kata, no, take it, take it. Dia sebab dia memang tak nak duit. Sebab dia ceramah bukan pasal duit. Dia dah kaya dah. Dia dah kaya dah. Lalu dia ambil, dia terpaksa ambil sebab protokol kan. Dan di, so, dia ambil. Dia bukan nak duit, tuan-tuan perempuan. Kalau dia nak duit, tuan-tuan perempuan, buat apa nak? Tuan-tuan perempuan, kalau nak kaya, buat apalah nak berceramah, nak bercakap sehingga dapat ugutan bunuh, nak buat macam ni, nak buat macam Tak ada. Dan tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, lepas saya habis cakap, Lepas tu diumumkan tiga peserta terbaik. Saya, Brother Kamarudin dan juga anak dia Farid Naik. Maksudnya dari Malaysia ada dua peserta terbaik, Dr. Zakir Naik. Pada 1999, Brother Syakirid juga merupakan peserta terbaik. Dan tuan-tuan dan puan secara rasminya, Dr. Zakir Naik ada lebih kurang 50 pelajar yang dia latih sendiri dari seluruh dunia. Secara rasmi. Wow. Sebab tu ramai orang klaim Kata I'm the student of Dr. Zakir Naik Tapi dia pernah tak dilatih Kalau setakat tengok video Dr. Zakir Naik tak kira eh? Tak kira Kalau macam tu banyaklah guru kita Betul juga Betul. Tapi direct dia kata 50 Dan tahu tuan-tuan perempuan tahu tak Dalam 50 itu 10 student Dr. Zakir Naik adalah daripada Malaysia Maksudnya wow. 20% Maksudnya yang 40 itu lebih datang daripada berpuluh-puluh lagi negara lain Okey. Sebab tuan-tuan perempuan dia nampak potensi pada orang Malaysia, Muslim di Malaysia. Sebab hmm. tu ada orang pernah tanya. Kan banyak negara nak terima dia. Kenapa tak nak pergi negara lain? Soalan tu salah. Soalan tu ialah, kalau dah banyak negara terima dia, kenapa dia tetap nak pilih Malaysia? The fact is sebab dia sayang dan cintakan orang Muslim di Malaysia. Wow. Dia nampak potensi. Dia nak pergi mana? Senang. Iyalah. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, selepas itu tuan-tuan puan dan tuan-tuan puan kena tahu, beberapa waktu itu dia tak ada apa lagi, tak kena apa lagi tahu. Adalah ura-ura tu akan kena. Tak ada apa lagi. Tetapi tuan-tuan puan lepas tu pelbagai tuduhan dikenakan kepada Dr. Zakir Naik. Kononnya, dialah yang menginspirasi pengganas di Dhaka. Itu adalah satu pemikiran yang paling dangkal. Saya berani kata. Paling dangkal. Termasuk media-media yang ikut cetak je. Memang copy paste saja. Bayangkan saya nak ini hanya orang yang berakal saja boleh dihadam. Orang yang bodoh dia tak boleh hadam. Okey. Dia dah berdakwah di negara India lebih 25 tahun, bawa 8 perdana menteri India yang berbeza. Tak ada masalah tau. Fikir balik. Konten ceramah dia adalah sama. Sebab dia ulang balik yang benda yang sama. 25 tahun di negara India, di bawah 8 perdana menteri yang berbeza. No problem tiba-tiba bila parti pimpinan PJ, Narendra Modi PJB menang, tiba-tiba ada problem. Dia ambil balik pula ceramah dia yang dulu untuk mengatakan dia penganas. Sehingga kan kejadian yang sungguh memalukan buat kerajaan India bila mereka falkan di mahkamah charge sheet kertas tuduhan terhadap Dr. Zakir Naik. Ketua hakim mereka di situ Manmohan Singh ini ada dalam media. Man Mohan Singh, dia strike out permohonan daripada kerajaan India. Kejadian yang sungguh memalukan. Tahu kenapa? Sebab Man Mohan Singh tanya kepada kerajaan India sendiri. Dia kata, have any one of you watch his video? Dia ni Man Mohan Singh ni bukan Muslim. Dia adalah bukan Muslim. Dia kata, have any one of you watch his video? Sebab dia kata, all your charges against him is false. I have watched all his video and none of the two things that you have mentioned about him was there in his video. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tak semua orang kafir ni betul. jahat. Ada yang betul, dia tetap ada prinsip. Betul, betul. Dia tetap ada prinsip. Manmohan Singh sendiri, kerajaan India tiga kali tuan-tuan dan puan hantar notis kepada Interpol, International Police untuk mengekstradisi Dr. Zakir Naik. Untuk buat keluarkan red corner notice ke atas Dr. Zakir Naik. Tiga kali. Interpol reject permohonan India. Dan kali ketiga baru-baru ini, Interpol kata, sekarang dia minta dan diperintahkan semua cawangan Interpol di seluruh dunia untuk padamkan sebarang rekod tentang Dr. Zakir Naik. Kerana tak ada bukti dia buat semua itu. Interpol kata. Mahkamah dia sendiri kata ada. Mahkamah dia sendiri kata dia tak ada masalah. Inter pun kata dia tak ada masalah. Kenapa kerajaan India berjaya nak pecah, nak ambil dia? Saya tak masuk campur urusan diplomatik negara orang lain. Saya tak masuk. Itu urusan mereka. Tapi tuan-tuan dan puan sebab Dr. Zakir Naik, dia adalah orang yang berdakwah dan di negara India, dia adalah negara demokrasi, negara sekular yang membenarkan setiap agama disebarkan dan sebagainya. Yang lebih memalukan ialah bila mana tuan-tuan dan puan sekarang kalau tuan-tuan dan puan pergi ke YouTube, tak akan jumpa lagi debate dia antara Dr. Zakir Naik, dialog antara Dr. Zakir Naik dengan juga Sri Sri Ravi Shankar. Oh. Sri oh. Sri Ravi Shankar adalah seorang guru yang terkenal, antara yang terkenal di India dan seluruh dunia. Spiritual guru Hindu. Okey. Dulu Masa itu topiknya aku. adalah similarity between Islam and Hinduism. Ah, I see. Dan dalam dialog itu, Dr. Zakir Naik memecahkan tempelang dia yang dia tulis satu buku kononnya Kaabah itu adalah kuih siwa. Banyak penipuan dia. Yoni lah dan sebagainya. Banyak penipuan Sri Sri Ravi Shankar. Saya tak takut memang ada live. Saya tak takut mereka ambil ni untuk keluar. Sebab jangan risau. Walaupun dah padam kat YouTube, saya ada rekod dia. Dalam HD ah. lagi. Setiap student kami ada simpanan setiap ceramah Dr. Zakir Naik dalam HD. Kalau berani ambil yang ni, pergi buat isu. Dan kita akan londekan mereka satu persatu. Dan bila Dr. Zakir naik kata, in your book, in muka surat berapa, muka surat berapa, kamu kata Islam macam ni. And actually you are wrong, bla bla bla. Tahu tak apa Sri Sri Rawi buat? Sri Sri Rawi cakap, you know, My intention is very good when I write the book is to bring the Hindu and the Muslim to come together is in rush, so there might be some fact which is wrong. Don't take what the fact is wrong, but take those the spirit that I want to bring the Hindu and the Muslim <laughs> together. Dia mengaku dia menipu. Tapi Sri Sri Rawi Shankar dibenarkan masuk ke Malaysia walaupun dia menipu pasal Islam. Saya tak kisah kalau ada orang kawan-kawan kita ada ahli politik yang nak ambil kesempatan daripada ceramah saya I don't care and I don't mind sebab saya ada bukti rakaman dia cakap begitu. Ha. Mungkin mereka sendiri pun tak pernah tengok. Sri Sri Rawi Shankar yang menghina Islam dibenarkan masuk ke Malaysia buat program. Tahu tak selepas itu malunya Sri Sri Rawi Shankar bila dia dipecahkan tempelang dia di hadapan ratusan ribu penonton di India. Dia falkan satu benda di kepada YouTube juga kepada mahkamah untuk halang mana-mana pihak upload video itu kerana itu menjatuhkan maruah dia. Bukan kerana apa yang Dr. Zakir Naik cakap salah. Sebab menjatuhkan maruah dia. Dia didapati menipu. Depan-depan Dr. Zakir Naik, dia puji Dr. Zakir Naik. He is a learned scholar. Tapi si penipu, si Sri Rawi Shankar ni, dia pergi luar negara, dia boleh cakap pula Dr. Zakir Naik ni bodoh. Nampak oh tak? Oh my God. Talam dua muka. Ya, betul Depan lah. ramai orang, belakang cakap baik. Ah, belakang betul, cakap betul. lain. Demi Ini tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, gitu. Orang takut macam apa yang mufti Pulau Pinang sebut. Orang hari ini nak stopkan dia bukan kerana apa. Sebab apa yang dia cakap itu, dia adalah dia walaupun tak namakan diri dia pakar, tapi ramai orang menganggap dia pakar. Sebab ketajaman hujah dia tak mampu dipatahkan. Bila tak mampu dipatahkan hujah-hujah, maka apa yang dibuat? Maka stop dia daripada bercakap. Sebab terlalu berbahaya. Itu je. Okay guys, sudah selesai videonya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dan itu adalah tadi ya daripada penjelasan bro Firdaus Wong ya Oh my god ternyata itu alasannya Karena dokter Zakir Naid itu sayang kepada Islam yang ada di Malaysia guys ya Sangat-sangat bikin bangga aja gitu ya Selagi setelahnya dokter Zakir Naid itu mengatakan seperti itu Karena beliau itu sayang kepada Malaysia, sayang kepada Islam yang ada di Malaysia seperti itu. Dan mungkin beliau juga merasakan kenyamanan juga hidup di sana ya guys ya. Allah tak tahu nak cakap apa guys ya. Sebab Bro Firdaus Wong ini dekat dengan Dokter Zakir Naik ya. Sempat istilahnya satu bilik dan lain sebagainya. Bahkan Dokter Zakir Naik ini tidak menerima upah ya tidak menerima istilahnya uang bukan tidak menerima sih istilahnya tidak mengutamakan daripada duniawinya seperti itu guys ya kalau kita lihat Masya Allah Semoga Allah melindungi Ustaz Firdaus Wong sekeluarga Dikaruniakan kesehatan dan sehat sepanjang usia Amin Subhanallah berdakwah bukan untuk dana pendapatan Betul lah ya kan? Tetapi untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Taala. Masya Allah Tabarakallah Long life Ustaz Firdaus Love from Indonesia Wow keren ini dari Indonesia juga guys ya insyaallah Indonesia bisa punya pemimpin juga seperti Malaysia membela dan memenangkan agama Allah tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Sumatera Indonesia mendukung Malaysia pada Dr. Zakir Naik. Banyak istilahnya orang-orang Indonesia yang support ya. dan tidak ada komen rasisme ataupun komen yang menyudutkan di sini karena memang yang disampaikan itu adalah fakta ya guys ya ada bukti-buktinya kata Ustaz Firdaus Wong ini ya oke guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan ternyata itulah tadi ya saya sebenarnya bertanya-tanya kenapa Dr. Zakir Naik itu memilih Malaysia gitu kan. Sebenarnya Ustadz Zakir Naik sudah pernah membahasnya dulu gitu kan. Tapi kalau kita melihat pandangan daripada Ustadz Firdaus Wong ini bahwasannya beliau itu mempunyai 50 murid ya kan. 50 murid saja guys yang dilatih langsung oleh beliau seperti itu ya kan. Kita minum dulu bismillah. Jadi 50 muridnya itu berasal dari Malaysia itu adalah 10 orang. Saking sayangnya Dr. Zakir Naik kepada Malaysia sampai 10 orang yang dididik langsung gitu. Dan selebihnya 40 orang itu dari banyak negara di dunia. Seperti itu mungkin juga ada orang Indonesia nya seperti itu ya guys ya. Wow, keren banget sih asli. Nggak nggak nyangka aja istilahnya bisa tahu ya bagaimana istilahnya Dokter Zakir Naik itu ya kan taunya adalah mempunyai santri ataupun murid itu 50 yang khusus seperti itu dididik langsung oleh beliau termasuk banyak mungkin istilahnya sekarang itu di YouTube YouTube ya guys banyak yang seperti pemikiran Dokter Zakir Naik ketika mereka itu kayak berdebat dengan orang-orang di Amerika itu yang bule-bule itu nah, itu orang-orang India juga mungkin itu juga murid daripada dokter Zakir Naik cara bicaranya hampir sama cara penyampaiannya terus cara istilahnya apa yang disampaikan ilmunya hafalannya itu mungkin bisa dikatakan mirip lah dengan Dr. Zakir Naik. Mungkin itu juga ah, salah satu muridnya yang beliau tugaskan untuk berdakwah di Amerika seperti itu guys ya di tempat bule-bule sana guys ya. Dan akhirnya banyak juga yang masuk Islam, banyak juga istilahnya hujatan mereka kepada Islam itu terbantahkan seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Firdaus Wong, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudi menonton sampai selesai sehingga mendapatkan keberkahan dan juga kenikmatan ya, kenikmatan belajar, kenikmatan mengaji, kenikmatan untuk mencari ilmu pengetahuan seperti itu guys ya.